Dzisiaj kolejne dwa zadania z kwadratu 18, z którymi można zapoznać się na stronie omj.edu.pl w zakładce Gazetka Olimpiady. Na początek zadanie szóste. Rozstrzygnij, czy istnieją nieujemne liczby całkowite a, b, n, dla których a do kwadratu minus b do kwadratu równa się 2 razy 3 do potęgi n. Zapiszmy daną w treści zadania równość w postaci a minus b razy a plus b równa się 2 razy 3 do potęgi n. Zauważmy, że jeden z czynników po lewej stronie jest parzysty, a drugi nieparzysty. Rzeczywiście, gdyby oba czynniki były nieparzyste, to ich iloczyn byłby nieparzysty, gdy tymczasem liczba po prawej stronie jest parzysta. Natomiast gdyby z kolei oba czynniki były parzyste, to ich iloczyn byłby liczbą podzielną przez 4, gdy tymczasem liczba po prawej stronie nie jest podzielna przez 4. Wobec tego suma tych czynników, z których jak wiemy jeden jest parzysty, a drugi nieparzysty, a minus b dodać a plus b jest nieparzysta. a minus b plus a plus b równa się 2a, czyli uzyskujemy sprzeczność. Liczba nieparzysta nie może być równa parzystej. To dowodzi, że liczby opisane w treści zadania nie istnieją. Zadanie siódme. Udowodnij, że dla każdej liczby pierwszej p większej od 3 liczba p do kwadratu minus 1 jest podzielna przez 24. Zauważmy, że 24 można przedstawić w postaci iloczynu liczb 8 i 3, Ponieważ największy wspólny dzielnik liczb 8 i 3 jest równy 1, to wystarczy dowieść, że rozważana liczba dzieli się przez 8 i przez 3. Zacznijmy od dowodu, że liczba p do kwadratu minus 1 jest podzielna przez 8. Liczba p większa od 3 jest pierwsza, a zatem nieparzysta, bo jedyna liczba pierwsza parzysta to dwójka. Wobec tego w iloczynie p minus 1 razy p plus 1 występują dwie kolejne liczby parzyste, a więc jedna z nich dzieli się przez 4, a druga oczywiście przez 2. Stąd ich iloczyn, czyli liczba p do kwadratu minus 1, jest podzielna przez 8. Przechodzimy do dowodu podzielności liczby p do kwadratu minus 1 przez 3. Spośród trzech kolejnych liczb całkowitych p minus 1, p i p plus 1, dokładnie jedna dzieli się przez 3. I z treści zadania wynika, że nie jest to liczba p, bo p jest pierwsza i większa od 3. Zatem jeden z czynników iloczynu p-1 razy p plus 1 jest podzielny przez 3, a więc także sam iloczyn p-1 razy p plus 1 równy p do kwadratu minus 1 jest podzielny przez 3, co kończy rozwiązanie zadania.